inoba kuzawuthethwa ngantoni xa ucinga cinga uthi kaloku xa ucinga hmm. hmm. inoba kuzawuthethwa ngantoni masima ndifuna abantu ngathi ndifuna ubona abantu ndifuna ubona iimbuso zabantu zicinga xa ucinga hmm. hmm. inoba kuzawuthethwa ngantoni akuhle ngebhola bedlala ngebhola abantwana badlala ngebhola uthi abantwana loo nto ithetha into yoba yena ucinga into yoba kuzawuba khona abanye abantwana phayana yho sizawubona omnye ucinga ntoni osul kuzawuthothwa ngumntana odlala ibhola